Liverpool wird überall mit diesem äh, sehr schnellen Fußball als der große Favorit angesehen gegen die Bayern. Liegt die Öffentlichkeit falsch mit, diesem, mit dieser Einschätzung? Falsch denke ich nicht. Ja. Wir sind gerade erst in der Premier League, haben bisher eine, eine richtig gute Saison gespielt. Das kann keiner leugnen. Ähm, deswegen ist es in Ordnung, würde ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz aber gehen wir jetzt nicht ins Spiel rein und sagen, ja, da ist gar nichts, gar nichts zu holen. Im Gegenteil. Ähm, wir haben unsere Stärken, äh, wir sind der FC Bayern und äh, gehen da mit breiter Brust hin. Haben jetzt wieder Selbstvertrauen getankt äh, mit den letzten Spielen und jetzt am Freitag gegen Augsburg auch noch, wenn wir das gewinnen und deswegen ist eigentlich alles möglich. Ja klar, ich denke, je höher das Niveau, je höher der Gegner ist, desto mehr werden die Fehler, die du machst, bestraft. Und ja, gerade eine Mannschaft wie Liverpool mit ihrem, mit ihrem Konterspiel, mit vorne da drei, ähm, die brutal schnell sind, werden das natürlich ausnutzen. Nichtsdestotrotz darfst du in der Bundesliga auch keine Fehler erlauben, äh, indem wir in letzter Zeit zu viele hatten, äh, zu viele Gegentore geschluckt haben. Und das müssen wir sicherlich gegen, gegen eine Mannschaft auf dem Niveau wie Liverpool abstellen. Ähm, natürlich gehören zu einer Mannschaft mehr Leute als drei. Ähm, wenn Sie sich jetzt einen rauspicken würden, wen würden Sie da benennen, wer besonders essentiell auch für dieses Liverpooler Spiel ist, außer die drei? Ich finde Vinaldum, ähm, der einfach wenn ich Spiele angucke, äh, überall ist, der da im Hintergrund rackert, vorne, hinten, ähm, ja, auch die, die Räume überbrückt von, von Abwehr zu Mittelfeld, wo ich immer sagen muss, wo natürlich ein Spieler ist, der jetzt vorne nicht die, die Abschlussqualitäten hat äh, wie die anderen drei, aber nichtsdestotrotz denke ich, sehr, sehr großen Anteil äh, am Spiel von Liverpool hat. Dann noch, ähm, wenn sich jetzt zwei rausgreifen würden, bester Mit- und bester Gegenspieler. Bester mit, bester Gegenspieler. Ich Habe schon mit vielen Guten gespielt. Mesut Özil. Also, was ich da im Training für eine Qualität gesehen habe und auch in den Spielen ähm, zur damaligen Zeit war, war schon Wahnsinn. Also würde ich, würde ich ihn da als bester Mitspieler nehmen. Oder der Gegenspieler, der Ihnen das Leben am meisten zur Hölle gemacht hat vielleicht? Das war Lauren Koschelny. Der war irgendwie immer da so ein ja, richtig aggressiver Verteidiger, ähm, der aber am Ball auch richtig gut ist und ja, wenn du an dem vorbeirennst, kommt er irgendwie trotzdem nochmal und ist einfach da. Also gegen ihn hatte ich die schwierigsten Duelle. Schwierigsten Duelle. Und für mich wäre es meine letzte Frage, äh, ergänzen Sie den Satz, in fünf Jahren möchte ich... Punkt, Punkt, Punkt. Champions League-Sieger sein, Weltmeister sein, Bundesliga, Pokal, und eine gute Familie haben. Und gesund sein. Das Wichtigste von allem.